सकते हैं आप भाई ऐसा है बीस साल पहले लगभग जब मैं कॉलेज में था तो मैंने भाई एक सपना देखा था कि कभी भाई चांस मिलेगा तो हार्ले डेविडसन चलाएंगे बुलेट चलाई बट हार्ले की नंबर नहीं आया क्योंकि अफोर्डेबिलिटी नहीं थी वैसे sorry for this noise but rent पे मैंने जो है हार्ले डेविडसन ली है ब्रेकआउट तो I just gonna show you तो this is how it is actually see this is a bike look at the tyre actually और ये भाई लगभग 1800 सीसी की बाइक है और इंडियन रुपीज़ में अगर मैं कन्वर्ट करूँ इसको तो लगभग 20 लाख की बाइक है बहुत हैवी है बट बैलेंस uh, रहती है ज़बरदस्त तरीके से और I show you how it actually start actually neutral है हाँ तो इसके साइलेंसर जो है फैक्ट्री फिटेड नहीं है ये आफ्टर मार्केट है विंसन हाइंस के और ये मैं चला के दिखाता हूँ आपको भाई अच्छा, तो भाई ये है ये जो है ज़बरदस्त बाइक है और एक फैट बॉय भी हमने ली थी हमने दो तीन गाड़ियाँ ली हैं तो उसके हिसाब से हमने जो है आ, आज प्लान किया